welcome to my channel this is my first video तो आज मैं आप लोगों को एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाऊंगी जो कि जापान की है उस कहानी का नाम है कूची साके ओना तो कूची साके ओना एक ऐसी आत्मा है जो कि जापान की गलियों में घूमती है इसके डर की वजह से वहाँ के लोगों ने एक लॉकडाउन टाइप लगा दिया था बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे न रात के टाइम ना शाम उनको स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था ये जो आत्मा थी ओना थी ये क्या करती थी बेसिकली ये गलियों में चलते हुए बच्चों को रोक के पूछती थी एम आई ब्यूटीफुल क्या मैं सुंदर हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ जो ये ओना थी इसका हाफ चेहरा जो था मास्क से ढका हुआ था और हाफ दिखता था इसकी जो आँखें थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो वो बच्चों से पूछते कि एम आई ब्यूटीफुल तो उसकी आँखों को देख के कुछ बच्चे हाँ में ही जवाब देते थे फिर उसके बाद वो अपना चेहरा मतलब अपने चेहरे से मास्क हटाती है और जब बच्चों से फिर से पूछती है एम आई ब्यूटफुल क्या मैं सुंदर हूँ कुछ बच्चे हाँ में जवाब दे देते थे उसके डर की वजह से और जो बच्चे हाँ में जवाब देते थे वो वैसा ही हाँ ऐसे शार्प चक्कू से कर देती थी नाइफ से जैसा उसका और और जो बच्चे ना में जवाब देते थे वो उन्हें इतनी दिल दहलाने मौत देती थी कि वह मतलब मर जाते थे उसी वक्त और वैसे तो ये कहा जाता है कि ये जो कुची साके ओना ये बहुत खूबसूरत लेडी हुआ करती थी और इन्हें अपनी खूबसूरती में नाज था तो एक बार जो इनके जो पति है वो एक सोल्जर है तो उन्हें वो उनसे बहुत प्यार करते हैं उन्हें जॉब के लिए एक दूसरे शहर जाना पड़ा और जब वो दूसरे शहर से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि ओना का जो अफेयर है वो किसी और से चल रहा है और ये देख के उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इसलिए उन्होंने अपनी तलवार ली और आधा चेहरा उनका काट दिया आधा चेहरा काटने के बाद बहुत खून रह रहे थे उन्होंने उसको नज़रअंदाज करके उनसे पूछा क्या तुम अपनी सुंदरता पे अभी भी नाज है और वह मर गई तो इसलिए उनकी आत्माएँ गले में भटकती हैं और वो सबसे पूछते हैं खासकर बच्चों से क्या मैं सुंदर हूँ अगर आपको ये स्टोरी समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू